ခဏခဏပြက်တယ်အစ်စ်ဝယ်ရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျမတို့လူထုကတမရအစင်ဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘာတစ်ခုမှသိခွင့်မရှိချပြတာမရှိဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကိုဘာကြောင့်လေးစားကြတာလဲပြည်တွင်းမှာတတ်မနေဘူး ပြည်တွင်းမှာတိုက်ခိုက်နေတာမရှိဘူးတခြားနိုင်ငံအစ္စရေးလာမလားတရုတ်လာမလားမြောက်ကိုရီးယားလာမလားအစင်နဲ့မဲဟိတ်အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံကစစ်တပ်ကလူတွေကိုတွေ့ရင်ကျမတို့ကိုနိုင်ကကိုလူမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကျမတို့ဘယ်နေရာမှာပဲတွေ့တွေ့စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့မိမယောက်ျားအလုံးကိုပြုံး၍ဟာဒီလိုခေါင်းညွန့်ပြီးကျမနှုတ်ဆက်တယ်လေးစားတယ် ကိုတိုက်ပြည်ကစစ်တပ်ကြတော့တံတောင်းစားလို့ကျမဆဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြည်တွင်းနဲ့ကကိုလူတူကိုကိုတတ်နေတဲ့အတွက်အမှန်တရားမရှိတဲ့အတွက်လုံးဝ no respect ပါအစိမ်းအောင်မြင်လို့ရှိရင်ယွန်းတယ်အဲ့ဒါကျမရဲ့ခံယူချက်ပဲအာအန်တီနံပါတ်နံပါတ်မခေါ်တော့ဘူးเนาะပြောစရာရှိတာလေးပဲပြောသွားမယ် အဲစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့လို့လည်းတောင်းပန်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်မ topic တွေပျောက်ပျောက်သွားလို့ပါလေးစားအောင်နေရင်လူတွေကကျမကိုလေးစားတယ်ကျမအမြဲပြောတယ်မလေးစားနဲ့လေးစားဖို့မလိုဘူးမစော်ကားရင်ကျဉ်တတ်တယ်အခုကျမတို့ကစစ်တပ်ကိုစော်ကားတယ်ကျမပေါ့နော်ဟာခွေးကြောင်သားစစ်တပ်ခွေးကြောင်သားစစ်တပ်ဘာလို့လဲလူတွေကိုတတ်နေတော့ဝမ်ဝမ်ကြီးတို့ကစစ်တပ်ကတိုက်တဲ့ဟာကိုတင်ပြတာဟိုဘက်မှာထိနေမှာကျမလူမျိုး ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းကိုကိုတတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုကျမဘလုံးမှအထင်မကြီးဘူးโอเคဘလုံးမှလည်း respect မရှိနိုင်ဘူးသူများတကာတွေကအကျိုးအကြောင်းနဲ့ကိုးကားပြီးတော့ရေးတယ်မနေ့ကတော့ကိုမောင်မောင်ကျော်တင်ထားတာမျက်စုံကိစ္စကျမမဖတ်နိုင်သေးလို့ sharing လုပ်ထားတာဖတ်ပြီးသွားတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းပဲအကျိုးအကြောင်းလေးတွေသိရင်အတီကိုရေးကြပါအဲကိုစာနီ thank you ပါနော်အဲ့တော့ ပြောချင်တာအများများတယ်အဲ့တော့စစ်ဖြစ်နေတာတမျိုးမြစ်ဆုံကတမျိုးဟုတ်လားတစ်တွေခိုးထုတ်နေတာတမျိုးဝပ်ပြည်နယ်ဘက်ဝပ်ပြည်နယ်ဘက်ကိုမြစ်ကြီးနားကနေထုတ်နေတဲ့တစ်တန်ကားတွေကအစီ400ကျော်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာကုန်ပြီပေါ့ဘသူလက်မှတ်နဲ့ဘသူကရောင်းထားလို့ဘယ်နေရာကနေထုတ်နေကြတာလဲဘသူသိတယ်လဲတိုင်းပြည်မှာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးတော့ပတ်စံနေစားပြီးတော့မျိုးစုံ လုံနေကြတဲ့အုတ်ချုပ်နေကြတဲ့လူတွေကိုဘယ်လို respect ပေးပြီးဒေါ်ရိုစီစကားပြောလို့ရမှာလဲယနေ့လက်ရှိအာဏာရှိတာဘသူလဲမင်းအောင်လိုင်ခွေတထောင်စားခွေတော့မပြောချင်ဘူးတထောင်စားငါတို့တိုင်းပြည်ကိုလုံးဝထိုးပြီးရောင်းစားနေတာတန်းရွှေသိမ့်စိမ့်မင်းအောင်လိုက် စစ်ခုံရုံးကိုသွားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်ခုံရုံးကိုသွားပြောလို့ရရင်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားပြောချင်တယ်။နေတော့တွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့ဗမာပြည်တဲကိုလာရင်စစ်တပ်ကိုထိရင်ခန်းနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရဲဝိရသူနေဆောက်စစ်နဲ့တန်ရတန်ရပြောစမ်းမနဲ့စာညစာသူများခိုသူများပေါ်တဲ့ဟာနဲ့စာပြီးဘာတိလမှမရှိတဲ့အကောင့်တွေက မင်းအောင်နိုင်ကိုဖားရရစစ်တပ်ကိုဖားရဘာလို့စစ်တပ်ထောက်ခံမလို့ရမှာကျမဒီကနေ့မဟုတ်တာမလုပ်တဲ့အတွက်ဘသူထောက်ခံကျမမလုပ် It's okay ကိုမဟုတ်တာလုပ်ထားရင်တော့ကျမကိုထောက်ခံပေးပါလို့ကျမပြောခွင့်ပြောချင်ပြောမှာပေါ့ okay မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာမပြောတဲ့အတွက်ဘသူရဲ့ထောက်ခံချက်မှမလုပ်ဘူးကိုသာမှန်အောင်နေမှန်မှမှန်မှန်လား တွက်ကြည့်ကြည့်လေမြေကြီးနားမှာကြောက်တယ်ကျမတို့ပိုင်တဲ့ဟာရောင်းစားထားတယ်ရောင်းစားတဲ့ငွေရဘယ်မှာလဲမရှိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မြေပြိုကျလို့သေတော့ဘယ်အစိုးရကမှအစင်ဆက်တနာကင်းကယူနာကြီးဘာမှမရှိခဲ့ဘူးနင်တို့ကနင်တို့သွားရှာတဲ့ကိစ္စလို့ပြောတယ်ငေါ့ဝန်းပူဇာမနေသာတော့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုပဲဖြစ်နေရမှာပေါ့အဲ့တော့ရခိုင်သားတွေကလည်းပဲ တချင်းနဲ့ဆိုပြီးအော်နေတယ်သူများစောင့်မြင်ကအောင်လုပ်နေတာသူဝေပြောမယ်နော်မနေ့ကကျွန်မတင်ထားတယ်သူတို့စုံနေတဲ့တချင်းကိုကြားတဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ပြစ်တက်ချင်းစရာ လုပ်နေတာလေမျက်ကိုသွားပြီးဒုံးနဲ့ထိုးသလိုဖြစ်နေတယ် မစင်ညင်ကြတာအဲ့တော့ကျမဖောင်ပိတ်မယ်နည်းနည်းပြောတာလည်းများသွားပြီဟုတ်တယ်သမီးရေစိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်တာဘာမှလည်းမကြံတော့ဘူးဗမာပြည်မှာလည်းဘာမှမကြံဘူးလူတွေပဲရှိတော့တယ်တောင်းလို့မရအောင်လှုပ်ပလိုက်တာ ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘဝကိုကိုကမှမစ조사ရင်ပံ့ပိုးတဲ့အစိုးရမရှိဘူးမတောက်တစ်ခေါက်ကလေးတွေလောက်ပြတာတော့ကိုဝမ်းလည်းမတာနိုင်ဘူးကျမတော့โอเคအဲ့တော့ sakura flower ဟုတ်ပါပြီအာမောင်ကြီးခန့်အပဘူးမိုးခင်မမနော် thank you ပါတမီလေးခုမှတွေ့ဘူးတဲ့ အဲ့တော့ကျမပြောတဲ့ဖောင်ပိတ်မယ်အားလုံးကိုကျမကျေးဇူးတင်တယ်အဓိကကတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အစိုးရမရှိတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုစူးစမ်းကြပါစာသင်ကြပါအင်္ဂလိပ်စာကိုအနည်းဆုံးတစ်နေ့ကို9လုံးနဲ့10လုံးကြမှာဖတ်ကြပါဟုတ်တယ်မလား WROUNG round ကို ROUNG တွေနဲ့မရောမဖြစ်အောင် ပွဲရတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြီးတော့ရာဇူကမိမတွေလူစောက်တလွဲတွေသူများကိုရေးချင်တဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်အောင် စူးစမ်းကြပြီးသင်ကြပါကျမ9တန်းမိမယ်လို့ round လောက်တော့ကျမလည်းပေါင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးတွေသားတွေအနေနဲ့အမငယ်ချာနဲ့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာကိုတက်နိုင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တော့၎င်းစီးပွားရေးနဲ့တော့၎င်းစူးစမ်းကြပါကိုယ့်လက်ထဲမှာပတ်စံရှိရင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလှမ်းလို့ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေနဲ့သေးသေးလေးကနေကြီးကြီးကြီးဖြစ်လာရင်ဒီနိုင်ငံမှာကသူတို့က business visa ပေးတယ် business man business woman business lady ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဒါဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်နိုင်တယ်ကျမမှာပေးနိုင်တဲ့အင်အားကတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်အားလုံးကိုမေတ္တာနဲ့ကျမအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်အာမာယာရဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီတဲ့သမီးရေကျေးဇူးတင်နေဆိုရင်သမီးနဲ့အန်တီနဲ့ကလည်းချက်ပေါက်မှာပြောရမယ်ဗာလေလှုပ်စရာလေးတွေလှုပ်လို့ရတာလေးတွေကိုသမီးတို့ပြောပြမယ် ပြောပြတဲ့အခါမှာသမီးတို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့သမီးတို့လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြအခုဆိုရင်အန်တီကငပိကျော်နဲ့ငပိတောင်းကိုတရားဝင်အစိုးရစီမှာလုပ်ငန်းလိုင်စင်တင်ပြီးအန်တီလုပ်မယ်နော်โอเคအဲ့တော့သမီးတို့တွေပြောစရာရှိရဲ့အရေးကိစ္စရှိရင်ချက်ပေါက်မှာစကားပြောပါမင်္ဂလာပါဆိုတာနဲ့တော့လာမလို့နဲ့ကျမအရင်စိတ်ဆိုးတယ်အော်နောက်တစ်ချက်ဥကပါပဇွန်ချောက်တီငချောက်တီတီဟိုစီတီရောင်းနေတယ် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းထဲမှာသူ delivery လိုက်ပို့ပေးတယ်တထောင်ပဲပေးရတယ်သို့တော်လဲသူ့ကိုကျွန်မပစ္စည်းတွေမနေ့ကစီးရင်တွက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဥကပါကနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကျမကိုတောင်းပန်တာကျမအယမ်းစိတ်ညစ်သွားတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မှာအဲ့ဒီလောက်ထိကျမတို့လူမျိုးတွေ respect ပေးတာကိုကျမမကြိုက်တာမလိုဘူးဟုတ်တယ်လူဆိုတာအများနဲ့ကျမအတွက်ပဲအချိန်ပေးရမယ်လို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်နော် လုံးစရာရှိတာမှားရင်လည်းမှားမယ်နောက်ကျရင်လည်းနောက်ကျမယ်ဟာသူတောင်းမှန်တာလိုတာထက်ပိုတယ်မလိုဘူးကျမတို့ကျမအမေရိကမှာနေလို့လေကျမကိုယူဆိုင်ရှာမလို့ကျမအမှန်တရားသွားရင်ကျမနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တန်ဖိုးရှိရှိစကားပြောကြမယ်ဒါပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဥက္ကဘာကိုလည်းကျမဒီကနေပဲတခါတည်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကဲအားလုံးသမီးတွေကိုနှုတ်ဆက်တယ် thank you ပါစူပါရေးမမ Jasmine thank you ပါသမီးရေ okay bye bye